presgripsiynau cymdeithasol yn golygu gysylltu pobl a chymorth anfyddygol yn eu cymunedau. Gall y cymorth hwn fod trwy ystod o wasanaethau a gweithgareddau. Ochr yn ochr a gofal iechyd clinigol, mae'r gweithgareddau hyn yn y gymuned yn helpu i wella lles cyffredinol pobl. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud y bresgripsiynau cymdeithasol ddigwydd yn llwyddiannus ledled Cymru canolbwyntio ar unigolion. Wrth rhaidd y model mae'r unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol. Efallai bydd angen cymorth ar bobl am lawer o wahanol resymau, er enghraifft, oherwydd ei bod yn profi gorbryder, yn teimlo'n unig, neu'n cael trafferth gydag arian. Llwybr gyfeirio yw'r llwybr a ddefnyddir i gysylltu pobl ar gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol a'r cymorth sydd ei hangen arnynt. Dyma nhw. Y llwybr hunan atgyfeirio. Pobl sy'n sylweddoli bod angen rhywfaint o gymorth arnynt ac sy'n gwybod sut i gysylltu ar gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol. Y llwybr atgyfeirio gofal iechyd – gweithwyr iechyd proffesiynol yn gweld y gallai claf defnyddio cymorth anfyddagol ac yn ei atgyfeirio. Y llwybr atgyfeirio sector statudol. Mae rhywun sy'n gweithio yn y sector statudol yn gweld y gallai unigolyn elwa o gael rhywfaint o gymorth ac yn ei atgyfeirio. Y llwybr atgyfeirio, trydydd sector. Dyma pan fydd rhywun yn gweithio yn y sector elusynol gwirfoddonol neu ddi-elw yn atgyfeirio unigolyn. Y llwybr atgyfeirio wedi i dargedu. Mae hwn ar gyfer bobl sydd ag angen neu gyflwr penodol, ac mae gwasanaeth presgripsiynnu cymdeithasol yn cynnig cymorth yn rhagweithiol. Bydd cynnig atgyfeiriad iddynt cyn gynteg a phosibl yn helpu pobl gyda'i chichyd a'i lles. Mae pum ffordd y gall gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol helpu pobl. Dyma nhw. Meithrin perthynas trwy ddeall ei bywyd ar hyn sy'n bwysig iddynt er mwyn gwella ei lles. Atgyfeirio bobl at weithgareddau a grwpiau lleol. Gelwyr hwn yn gyfeirio ac mae ar gyfer bobl sy'n gyffwrddus yn ymuno a'u cymuned leol. Cymorth uniongyrchol os nad yw cyfeirion ddigon. Yna, bydd y tîm presgripsiynnu cymdeithasol yn gweithio gyda'r person i'w helpu i gysylltu â'r gweithgareddau yn eu cymuned. Datblygu cymunedol. Bydd y tîm presgripsiynnu cymdeithasol yn gweithio gyda sefydliadau lleol i ddatblygu'r ystod o weithgareddau a allgyfnogi bobl. Adborth. Mae hyn yn rhoi gwybod i'r atgyfeirwyr beth sy'n digwydd ac a yw'r unigolion a atgyferiwyd yn cael y cymorth sydd ei angen arno. Cymorth yn y gymuned anghlynigol. Unwaith y bydd y tîm presgripsiynu cymdeithasol wedi dod i adnabod yr unigolyn, byddant yn awgrymu opsiynau ar gyfer gweithgareddau yn eu cymuned leol, neu neu pari â nhw. Gallai cymorth yn y gymuned ddigwydd dan do, neu yn yr awyr agored, gallai ei ddarparu wyneb i wyneb neu ar-lein Weithiau mae'n ffurfiol, weithiau mae'n anffurfiol. Gallai cymorth yn ei gymuned hefyd gynnwys gweithgareddau sydd wedi i creu i ddirwallu anghenion penodol. Er enghraifft, gweithgareddau celfyddol a dawns ac yn lluniwyd i gefnogi gwell iechyd meddwl. Er mwyn i'r model gwasanaeth presgripsiynau cymdeithasol weithio, mae angen ystod lawn o weithgareddau lles, dibynadwy a chymorth an a